بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیارا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں سب سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جنہوں نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل ایکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش و خرم اور آباد رکھے اور آپ کی ہر دلی جائز مراد اور حاجت کو پورا فرمائے ناظرین سب سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر درود پاک کا نذرانہ حضور نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر لیجئے السلاۃ علیک یا رسول اللہ جو میں آج آپ کے لیے خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ حساب رزق کے حصول کا یہ وظیفہ ہے اور جس کسی نے بھی یہ عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گھر سے رزق کی جو تنگی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بھی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے فکر و فاقہ بالکل ختم ہو جائے پریشانیاں ختم ہو جائیں اور آپ کو ہر مقصد میں کامیابیاں ہی کامیابیاں مل جائیں تو ناظرین یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل جس کسی نے اس عمل کا معمول بنا لیا اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ عز و جل زندگی میں کبھی بھی اس کو رزق کی تنگی نہیں ہونے دے گا یہ وظیفہ بہت مجرب اور مفید ہے اور ناظرین جس کسی نے بھی اس کا معمول بنایا اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی رزق کی محتاجی نہ پائی تو اگر آپ بھی تنگ دستی کا شکار ہیں اور چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے اور فراغ دستی نصیب ہو جائے کاروبار میں برکت ہو تجارت میں برکت ہو تو ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ بے پناہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے تو ناظرین وظیفہ سن لیجئے یا حیو یا قیوم یا وحابو یا حیو یا قیوم یا وحابو روزانہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اس کا ورد کر لینا ہے اگر آپ اس کو روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہوگی خاص طور پر اتوار کے دن میں یہ عمل جس نے بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رزق کی تنگی کو ختم کر دیا تو ناظرین آپ نے اس کا معمول بنانا ہے انشاءاللہ غیب سے آپ کے ہاتھ میں دولت آ جائے گی میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ